Nou, de dok is inmiddels open gegaan. Het toestel komt weer naar beneden. En zal zich netjes in het midden van de dok neerzetten. Nou, vervolgens gaan die armpjes waarmee die het toestel weer in het midden zet, weer aan het werk. Dus hij gaat het toestel weer positioneren, naar het midden toe zetten, zodat hij weer precies in het midden goed staat.